Расскажи обо мне легенду звездам Спой обо мне песню просто Расскажи обо мне печалью звездам Плачь обо мне слезами просто рассвет, новый рассвет. Легенда станет песни звезд, песни звезд. Но когда придет рассвет, новый рассвет, печаль оставит слезы звезд, слезы звезд. Расскажи обо мне сказку звездам, Молись обо мне сердцем просто. Расскажи обо мне дорогой звездам, Ко мне ты приди. легенда станет песней звезд, песней звезд. Но когда придет рассвет, новый рассвет,